credi, devi, ma tu pare che devi fare il punto se non vuole stare a piedi, vedi, vedi, qua giù sembra che devi fare il punto se non vuole stare a piedi, ma sai poca questa logica, che fin da subito lavora sordida, come conoscerla, come sorprenderla, sta noia noi come giù sembra che devi fare il furbo se non vuole stare a piedi come un'arcaica brama che con voce profonda in noi riecheggia e trama c'è chi entra nella sua tana chi più chi meno chi in divisa chi in pigiama ma qualche pazzo ancora se ne va sul fil di lana col sorriso piccola luce nell'oscurità con sopra presenza di facciata dorata ma con